Henceforth, the parent guiding strongly and wise. So, without much ado, Captain Hair is sure to shoot us. जैसा कि आपने मेरा फेसबुक पे भी देखा होगा कि आज के हमारे स्पेशल मेहमान हैं आप मुहीद्दीन अदन पहले भी आ चुके हैं और मैं इनके साथ गाना लगा चुका है पाकिस्तान मेरी जान और काफ़ी अर्से से हमारी दोस्ती भी चल रही है और इनके घर पे सारे आर्टिस्टों को बुला के डिनर भी खिलाते हैं खाना भी खिलाते हैं गुफ्शा भी होती है चाय भी पिलाते हैं learned person lawyer also but he sings अब उनके बैंड का नाम है मोइन अदरीम हमारे साथ मोयुद्दीन अदरीम तशरीफ All right, ladies and gentlemen, welcome back from the break. Like I mentioned before, uh, Muhyiddin, Allen Alani is uh, sitting right next to me. I'll say hello to you. Hello, Muin, my friend. I do welcome you very warmly in my show. Thanks, thanks for coming. Thank you, Shakir. And uh, I'm very happy that, um, that uh, such a talented person like yourself, a person who is really active in life, who's, who's contributing in life in, in so many angles, in so many dimensions. जी शेख भाई एक्चुअली हमने दो सॉन्ग बायलिंगुअल बनाए हैं एक कैनेडियन सिंगर है एमा गैरियट हाँ Emma Garriot Emma Garriot Garriot okay तो शी इज़ वेरी टैलेंटेड बहुत ज़बरदस्त उसके वोकल्स हैं और उसकी जो है तो एक सॉन्ग पहली दफ़ा मैंने इस तरह बनाया कि वो इंग्लिश में गाया मैं उर्दू में गाऊँ हम्म। ठीक है तो एक कॉन्सेप्ट सेम है उसका और उसको हमने बड़ा अच्छी तरह जो है उसको पिक्चराइज किया है एमन है वो एम आर बेसिकली कैनेडियन है तो कैनेडा में उसने शूट किया है मैंने पाकिस्तान में शूट किया है हाँ। इसको हमने फिर इसको मर्ज किया है तो आपको सुनाएंगे वो सॉन्ग जो है अच्छा वो यूट्यूब पे अवेलेबल है जी यूट्यूब पे एम आर के पेज पे है यूट्यूब पे तो आप हम्म। उस पर देख सकते हैं आप और हम्म। मेरा पेज मोइन अदनी म्यूजिक है तो आप उस पर अच्छा, देख सकते हैं फेसबुक अच्छा। पे यूट्यूब हाँ। का पेज हमारा एम आर के पेज पे आई सी आई सी अच्छा अच्छा अच्छा उससे पहले भी बहुत सारे गाने किए हैं एज आई अंडरस्टैंड कि I you have started your own production since long और आप अभी जो आपने नया नाम बताया है कि Moinuddin Adni music yes and it's supposedly a production house exactly Exactly. And you'll be doing a lot of music. Like, जी. Hmm. अच्छी बात है तो what is the next step you want to do मतलब ये गाना तो कर लिया you think it's something novel in this song इस सॉन्ग में uh, सबसे बड़ी चीज एक तो ये है कि uh, uh, वो बेसिकली कैंडिया नहीं है ठीक है नहीं hmm. और बड़ा मुश्किल होता है कि हम किस जनरा का म्यूजिक बनाएंगे क्या हम वो पॉप बनाएंगे क्या वो तो हमने बेसिकली फ्यूजन टाइप का ही बनाया ये ताकि वो थोड़ा सा वेस्टर्न भी हो ईस्टर्न भी हो लिरिक्स हमारे भी ईस्टर्न है ये ठीक है और वो एक और चीज़ बता दूँ Emma is very good lyrics वो बहुत अच्छा सिंगर सॉन्ग राइटर भी है ये oh. तो मेमोरीज दिखा करके अच्छा इसको स्टूडेंट भी लेते और आप भी यहाँ से गा रहे हो जी फिलहाल अभी अकेले गाएंगे उनका वो कुछ चलेगा वहाँ से जी जी Just a wind. you hear this lovely song by Manidhan Arani, sorry. And uh, I'm a Garriott. तेरे नैन ब्यूटीफुल भाई बहुत मजा आया वेरी नाइसली डन इन्होंने उर्दू में भी गाया है जी जी वेरी नाइस <laughs>